Hej på er! Och eh, välkommen tillbaka till Naturliv. Ännu en dag i skogen. Eh, jag har varit och lagat lite lunch och tänkte nu ta den andra giveaway-delen. Så vad är den andra saken jag ska lotta ut nu? Jo, det är den här lilla påsen. Helt oanvänd produkt. Men jag har inte användning för den. Den har legat och eh, då tänker jag att då är bättre att du kanske har chansen att vinna den. Vad är då det här? Jo, det är ett vindskydd till gasolkök eller bara brännare eller trangiakök. Den är 14 centimeter hög. Så den är inte jättehög. Men den funkar till trangiabrännare eller gasolflaskor med mindre brännare. Den är väldigt lång. Så den funkar även till kompletta trangiakök. Om man vill ha det. Ska vi se om jag får ihop den. Sådär. Nej, den släppte. Men den går runt ett trangiakök. Som sagt, helt oanvänd. För mitt eh, gasolkök med gasolflaska är alldeles för högt. Så brännan kommer väl ungefär här uppe. Så jag var tvungen att köpa en högre, ett högre vindskydd. Så är du intresserad av att vinna det här helt oanvända vindskyddet så lägger du en kommentar i kommentarsfältet och så kommer jag i nästa avsnitt ge random vinnare ett program som väljer ut vem som vinner och produkten skickas Står även här på svenska att den är 14 centimeter. Så kommentera, dela och tumma upp gärna videon och prenumerera så ses vi i nästa avsnitt. Ha det bäst! Hej då!